に今あんま風も入ってない 来てみるとでかいし音もいいああすぐ音聞こえてくるわ <laughs> 時間差がない